soy canario, apoyo la instalación del TMT. Creo que el conocimiento científico es esencial y que no podemos ir en, en contra de ese progreso, de esa aventura.